Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Derya Kanbay, üniversitemizi ziyaret etti. Rektörümüzle bir süre görüştükten sonra Büyükelçi Derya Kanbay, üniversitemizi gezmeyi de ihmal etmedi. Büyükelçi Derya Kanbay, 28 Temmuz 2015 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.